DJ Harsharma. Now. करना चाहती ग्राइंड मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में बेबी आई यू फाइन सुख करूँ वाइन की तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन वो करना चाहती ग्राइंड मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में baby I you fine sip करूँ वाइन की तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन आके तो देखो क्या है धड़कनों में गले से लगा के तो देखो हाइट से है छोटी तू आज तेरा फैट मैं जस्ट फील यू तू आजा मेरे फ्लैट कॉल करने लगी है तू मैं करूंगा बैट ये बातें भी जानती है आज जस्ट लव योर की सुनती है संगीत मेरे हाँ मजा आ रहा है अब लगाने में बैक तेरे साथ बैक तेरे साथ सब कुछ शेयर करूँगा मैं आजा मेरे पास तेरा ही है सब कुछ मस्ती में खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में बेबी आई यू फाइन सिर्फ करू वाइन तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन वो करना चाहती ग्राइंड मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में बेबी आई यू फाइन सिर्फ करू वाइन तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ line swag it, swag it, swag it. swagger. arena photo में सुहागा है हर में सुहागा day.